नमस्कार मी पूजा सोनावणे पोलीस नामामध्ये आपलं स्वागत रतन टाटा यांचा चौऱ्याऐंशीवा वाढदिवस त्यानिमित्ताने आम्ही रतन टाटांबद्दल काही विशेष बाबी तुम्हाला सांगणार आहोत रतन टाटा यांचा जन्म अठ्ठावीस डिसेंबर एकोणीसशे सदतीस साली गुजरात राज्यातील सुरत येथे झाला त्यांच्या वडिलांचं नाव नवल टाटा तर आईचं नाव सोनी टाटा होतं टाटांनी आपलं उच्च शिक्षण परदेशात घेतलं न्यूयॉर्कमधील कॉर्नेल युनिव्हर्सिटी ऑफ आर्किटेक्चर या विद्यापीठाचे ते विद्यार्थी आहेत त्यानंतर लॉस एंजल्समधील जॉन्स अँड एमन्स या कंपनीत त्यांनी काही काळ काम केलं पुढे एकोणीसशे मध्ये भारतात आल्यानंतर वयाच्या पंचवीसाव्या वर्षी त्यांनी टाटा मध्ये आपलं काम करण्यास सुरुवात केली कित्येक कंपन्यांमध्ये काम केल्यानंतर त्यांची National Radio and Electronics Company लिमिटेडच्या संचालकपदी नेमणूक झाली दरम्यान एकोणीसशे बोस्टन मधील हार्वर्ड बिझनेस स्कूलमधून त्यांनी ॲडव्हान्स मॅनेजमेंट प्रोग्राम पूर्ण केला रतन टाटा एक यशस्वी उद्योजक असण्याचं आणखी एक कारण म्हणजे त्यांची दूरदृष्टी त्यांच्या पारखी नजरेने हेरलेल्या कित्येक स्टार्टअप्समध्ये टाटाने गुंतवणूक केली आहे आज या स्टार्टअप कंपन्या युनिकॉर्न बनल्यात यामध्ये Ola Paytm CarDekho Snapdeal Abra ClimaCell FirstCry Urban Ladder असा कित्येक मोठ्या कंपन्यांचा समावेश आहे दोन हजार आठ साली रतन टाटांनी नॅनो ही कार लॉन्च केली देशाप्रती त्यांचं असलेलं प्रेम आणि त्यांनी केलेली कामं याची पावती म्हणून त्यांना दोन हजार साली पद्मभूषण आणि दोन हजार आठ साली पद्मविभूषण हे सर्वोच्च नागरी सन्मान देण्यात आले एक यशस्वी उद्योजक एक दूरदृष्टी व्यक्ती एक देशभक्त आणि सामान्यांप्रती आदर असणारं व्यक्तिमत्व म्हणजेच रतन टाटा रतन टाटांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा ही बातमी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट सेक्शन मध्ये नक्की कळवा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा कमेंट करा शेअर करा आणि पोलीस नामाला सबस्क्राईब करायला विसरू नका